мұнай қоймаларын барынша көбейту аса өзекті мәселе болып тұр қазір біз дайын мұнайды бірден экспортқа шығаруға мәжбүрміз өйткені технология сондай өндірісті тоқтатып қоюға болмайды осы орайда қытайдың жақсы тәжірибесі бар олар өте үлкен қоймалар салған сол себепті мұнай болмай қалғанның өзінде ішкі нарықты үш төрт ай бойы қамтамасыз етіп тұра алады қазмұнайгазға экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып атырау жерінде үлкен мұнай қоймасын салу мәселесін қарастыруды тапсырамын энергетика министрлігі мұнай өндіретін ірі компаниялармен қойманың құрылысына қатысты келіссөздер жүргізу керек мұнай саласындағы еңбек нарығында шұғыл шешілуге тиіс мәселелер бар келешекте жұмыссыздықтың пайда болуына жол бермеуіміз керек бұл өте маңызды мәселені үкімет өз назарында ұстау қажет осы мәселе бойынша негізгі шетел компанияларымен бірге жұмыс істеуге тиіс үкіметке осы шаруаны шұғыл қолға алуды тапсырамын